Pretendemos quedarnos aquí porque hemos entregado un escrito en el registro del Parlamento pues pidiendo la dimisión de todas las diputadas y diputados esperando día y noche hasta que dimitan porque ya no están sirviendo al pueblo, están sirviendo a intereses privados, intereses de la gran banca, de las multinacionales. Necesitamos, pues mira, el apoyo simplemente de que venga gente simplemente para vernos o simplemente para decirnos ánimo, eso ya, ya nos da fuerzas, eh, agua, eh, simplemente el estar aquí con nosotros y, lo que más necesitamos es que salgan los diputados uno a uno. Eso es lo que queremos, que salgan uno a uno. Básicamente nuestra intención cuando se fundó el comando motorizado, era eh, ser como una, eh, una barrera entre los eh, mozos, si nos agreden a los manifestantes pacíficos, pues hacer como una barrera, digamos. A ver, es complicado que salgan también, ¿no? Pero siempre hay que tener la esperanza, ¿no? Y, si la tenemos nosotros con nuestras enfermedades y luchamos por, por todo lo que nos está pasando y todo lo que nos están quitando, ellos también se merecen pensar un poquito y que salga. Tienen que salir. Yo cobro 540, pero que viene a cobrar 340. Un 25%. ¿Dónde vamos a ir? Lo que, lo que tenemos que sobrevivir en la vida a pedir no. es lo que quieren ellos, la delincuencia. Eh, el كنت زعلان البقابون ده وتاي Cuando todo está luchando para que la dignidad de libertad funcional sea tanto. Estamos luchando por un pueblo digno, por, por, por una serie de cambios ideológicos, por un mundo nuevo. Vaig estar durant 5 mesos anant d'urgències, amb uns dolors a les lumbars, amb uns dolors de costelles, i bueno, com jo tenia artrosis a les caderes, doncs, ho aixecaven això i em donaven doncs, voltaré en retard, però els dolors no se'n anaven, no? I els deia, bueno, aquí passa alguna cosa, no? I l'última vegada que vaig anar urgències, el metge em va dir, vostè ha perdut pes en l'últim temps? Dic, pues sí, uns 10-12 quilos. Vale. I em van enviar directament a fer unes radiografies, unes radiografies que no sé quin és el cos, no? Això va ser en el mes de març. I el dia 20 de març, el dia del meu compleany, vaig, vaig ingressar a l'hospital mm, del mar eh, perquè hi havia un bulto darrere dels pulmons eh, que es va detectar que era un càncer i en diverses metàstasis escampades per tot el cos. No? Eh, evidentment, m'han posat una fetge de caducitat que segurament es hagués pogut preveure si em haguessin fet una radiografia simplement doncs potser el haguessin detectat perquè si el van dir a l'hospital és que eren, portava, s'havia desenvolupat en 5 mesos. Bueno, m'han donat dos mesos, de dos mesos a sis mesos de vida, Eh, aquesta setmana he acabat amb l'última sessió de quimio i bueno, doncs ara toca doncs, una miqueta esperar. No? A mi el que em dóna vergonya és que ens estan retallant per tot arreu, estan despedint a la gent, estan, estan tirant a la gent a casa, no estan ajudant a la gent amb dependències, eh, però ells no, no es plantegen ni una vegada renunciar a un sou, dir, doncs, abans de que no cobrin els, els, els funcionaris deixem de cobrar nosaltres. 4.049 euros a culo diputado. Eh, eh, este dinero tiene que ir para pa servicio social, no para ellos. Demano que, per favor, que tots aquests que creieu en això, que no, no aneu enrere, sinó que tireu endavant, perquè val la pena. Val la pena lluitar per canviar això perquè a molts ens ha fotut ja. De per vida a mi i a la meva família i, i no hi ha dret, no? Si tu valores el que és un cost d'una radiografia de fer al límit del protocol, eh, m'ha semblat molt heavy perquè després, en definitiva, es van estolviar una radiografia, però el cost que els hi està costant sanitàriament el meu manteniment de mantindre'm amb quimios i amb de més és molt més elevat. I el que no pot ser és que tinguem els polítics durant 4 anys, en el cas d'Espanya, el Rajoy i de més, que estan fent totalment tot l'inversa del que posaven al seu programa i tinguem que tragar 4 anys amb ells. No senyors, adeu, vostès no estan complint amb el que els ha votat els que, els, els, els, els que les hagin votat, no? Em faria molt feliç que jo abans de morir-me, des que el senyor Puig ja no estigués aquí. I per quins motius Bueno, jo després del que vaig veure el, 20, el 27 de maig a plaça Catalunya no, queda, no, no em queden més motius. Després han anat en augment, no? però crec que no és una persona per gens qualificada per portar al Ministeri d'Interior. A més, la repressió, la caça de bruixes, eh, les detencions il·legals, les mentides constants en les detencions, bueno, mm, no, no té cas. I perdoneu, jo soc molt nerviosa, i tampoc estic molt acostumada a parlar, però bueno, és el que sento i és una cosa que em mou, que jo m'aniré tranquil·la si el senyor Puig se'n va. Si li demano, per favor, si li queda una mica de dignitat, Silvia Aro Sánchez li demana, per favor, que dimiteixi.